ويسلم ويبارك عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك بسم الله الرحمن الرحيم بسم باسم الذات العلية مستدرا فإذا البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية هنية من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية الله المتكل في الغرر الكريمة والجبال ويستمع الله تعالى رضوانا يخص العدرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومولاه والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال وحيد من الغواية في خطاط الخطاء وخطاء وخطاء أنصر من قصاد المولد النبوي برودا حسانا عبقريا هاربا من النسب الشريف عقدا دخل المسامع بحيلا بحيلا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول قدر اللهم قبره الكريم بعرف سليم وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اسمه شيبة الحمد حمدا خصال وسنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يتم الارتقاء لولياء ولي ولي شيء لتقاشي في بلاده قطعة القشية إلى أن عاده الله تعالى إلى الهرم المحترم فهما هما بن قعب بن رأي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كنان كما جنك إليك الكسير وارتضى ابن بن بن النذر بن كنان عيانة بن خزية بن مدركة بن الياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرامية وسمي في شربه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم سعد بن عدنان وهذا سلك نظامت فرائده بنان السنة الثانيه ورموه إلى الخليل إبراهيم أمسك عن بشار وعدنان بلا ريب عند ذوي النسبية إلى الذهبيه نسبته ومعتمد والدي من أجل تعلقت كواكب والدرية وكيف سيد الأقوام صلى الله عليه وسلم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلي وسلم من السلام عليكم فلم يصبهم عاره وعليكم سلام فلم يصبهم عاره وعليكم سلام السلام عليكم من أدم وإله السلام عليكم الله الله يا سبحان الله الله الله يا سبحان سراد سرى نور النبوة في يسار الغرر البهية الله من جبين جد عبد المطلب وابنه عبد الله قدر اللهم أمر الكريم بعرض شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الله إبراز حقيقة المحمدية الله روحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدقته آمن الزهرية الله قريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى للمصطفى وترضي في السماوات والأرض بحمد لأنواره الذاتية رسول الله صفره بنسيم صبا وصبا من النبات خللا سندسية الله وأدنى السجر شجر للجاب جنان قريش بفصاح الألسن العربية الله والأصنام على الوجوه والأفواه والأفواه وتواصرت نفوس المشارق والمغارب وذوى ودوبها ودوبها البحرية الله من الشرور كاسق من وانتهك تلك هنط وربي ورهبت الرهبانية والهجر خير كل خبر خيري وفي خلا حسنه تا حسنه تا إنك قد خم قد حملتي بسيد العالمين وخير البرية وسمي محمدا لمحمدا لأنه ستهمة وقبا ستهمة عذر اللهم قبر الكريم بعرض الصلاة مولده الشريف اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تظلوني فعجلي حرام ولا تظلوني فعاذ